Oke. Di sini masih satu grup lagi ya. Mohon Bapak ya. Eh, karena sekarang pukul kurang 10 menit jam 12. Kita panggil satu grup lagi sini. Eh, Bujang Gadis, 10 Ruang, dan juga Pondok Rayut. Ya, persilakan. Setelah ini Bapak TNI ya untuk melakukan penutup. Ya, silakan untuk Bujang Kartis Pulau Beruang dan juga Pondok Rayon. Ini ada bisik-bisik dari tuan rumah. Kita tutup jam 12.30 ya. Dari Kandajon. Saya silakan untuk Pondok Merayun dan Ujang Gadis Desa Pulau Beruang. Setelah ini bersiap-siap Bapak eh, TNI e, seluruh anggota untuk pelaku penutup mungkin. Oke, terima kasih untuk Bujang Gadis Desa Polurwang atas partisipasinya. Kami silakan lagu mungkin lagu terakhir terserah Bapak TNI seluruh anggota Bapak TNI seluruh anggota Bapak TNI kami silakan untuk naik ke sebentar. Silakan.